kennst du das Gefühl des Wunders, das Glück hakt dich munter, und Anlauf. Kennst du den Moment des Wunders, die Sonne geht grad unter und dein Herz geht auf. Wenn die Zeit deinen Namen nennen. Im Zauberland. Ich kann dich da sehen im Zauberland. Da wo die Wunder geschehen. du das Gefühl des Triumphes mit Millionen Flügeln summt es. Das ist der Moment, wenn du weißt, das ist das Größte, heißt das Beste, höchste, Schönste. Hm. Wie geil ist das denn? Wenn die Zeit an beiden Enden Zauberland. Da wo die Wunder geschehen. Spürst du den Herzschlag des Aufbruchs, wenn dich die Sehnsucht aussucht? Die Reise ist das Ziel, wenn du weißt, ob okay, ich mach es und in allen Sprachen lacht es. Was <laughs> für ein geiles Gefühl im Zauberland. Ich kann dich da sehen im Zauberland. Da wo die Wunder geschehen im Zauberland ich kann mich da sehen. Im Zauberland, ich kann uns da sehen. Im Zauberland. Ich kann dich da sehen im Zauberland. da wo die Wunder geschehen, im Song.